নমস্কাৰ দৰ্শক সকল জিকেমটেবুলত ফিচাৰ্স আৰু কালৰ স্কিমছৰ এই টিউটৰিয়েললৈ স্বাগতম এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিম জিকেমটেবল এলিমেন্টাল উইন্ডো আৰু কালৰ স্কিমছ এই টিউটৰিয়েলত আমি ব্যৱহাৰ কৰিছো উবুনটো লিনাক্স অপাৰেটিং চিষ্টেমৰ সংস্কৰণ 12.04 জিকেমপেইন সংস্কৰণ 0.12.10 আৰু জিকেমটেবল সংস্কৰণ 0.12.10 এই টিউটোৰিয়ালটো অনুসৰণ কৰাৰ বাবে আপুনি periodic table of elements আৰু gchempaint ৰ সৈতে পৰিচিত হ'ব লাগিব যদি নহয় প্ৰাসংগিক gchempaint টিউটোৰিয়ালৰ বাবে আমাৰ ওয়েবসাইট দৰ্শন কৰক এতিয়া gchemtable আবেদন সম্পৰ্কে শিকো gchemtable gchempaint ৰ এটা ইউটিলিটি সফটৱেৰ হিচাপে ইনষ্টল কৰিব পাৰি সিনেপ্টিক পেকেজ ম্যানেজাৰ ব্যবহাৰ কৰি gchemtable এটা ৰাসায়নিক উপাদান periodic table আবেদন হয় ই উপাদানৰ সম্পৰ্কে বৈজ্ঞানিক তথ্য প্ৰদান কৰে ই বিভিন্ন কালাৰ স্কিমসৰ হৈতে পিৰিয়ডিক টেবুল দেখায় জিকেম টেবুল খুলিবলৈ ড্যাশ হোমত ক্লিক কৰক প্ৰদৰ্শিত সাৰ্চ বাৰত জিকেম টেবুল টাইপ কৰক periodic table of the elements আইকনত ক্লিক কৰক periodic table of the elements window প্ৰদৰ্শিত হয় জিকেম টেবুল উইন্ডোত সকলো উইন্ডো ভিত্তি অ্যাপ্লিকেশনৰ নিচিনা মেনু বাৰ আছে মেনু বাৰত আপুনি জিকেম টেবুলৰ সৈতে কাম কৰিব পৰা সকলো কমান্ড আছে এইটো পিৰিয়ডিক টেবুল অফ এলিমেন্টস হয় ইয়াত আপুনি উপাদান বাটন চাব পাৰিব উপাদানৰ নামবোৰ পাবলৈ উপাদানত কাৰ্সাৰডাল ৰাখক টেবুলত থকা বুটামৰ বাবে ব্যৱহাৰ হোৱা ৰংবোৰ উপাদানৰ প্ৰচলিত ৰং হয় এইখন টেবুল মডাৰ্ণ পিৰিয়ডিক টেবুলৰ এটা প্ৰতিৰূপ হয় এতিয়া এলিমেন্টেল উইন্ডো সম্পৰ্কে শিকু এইটো প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ পিৰিয়ডিক টেবুলত কোনো এটা উপাদান বাটনত ক্লিক কৰক মই কাৰ্বন শীট ক্লিক কৰো কাৰ্বনৰ এলিমেন্টেল উইন্ডো খুলে এলিমেন্টেল উইন্ডোত চাৰিটা ট্যাব উপস্থিত আছে main electronic properties radii thermodynamics মই এটা এটাকৈ প্ৰতিটো ট্যাবৰ সম্পৰ্কে ব্যাখ্যা কৰিম ডিফল্ট ৰূপে মেইন ট্যাব নিৰ্বাচন কৰা হয় ইয়াৰ উচৰত উপাদানৰ প্ৰতীক আছে এটমিক নাম্বাৰ এটমিক ওয়েট আৰু ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগুৰেচন ইয়াৰ উচৰত শিৰোনাম লেং আৰু নেমৰ হৈতে এখন টেবুল আছে টেবুলে বিভিন্ন ভাষাত কাৰ্বনছৰ নাম দেখায় পিছত ইলেক্ট্ৰনিক প্ৰপাৰ্টিজ টেবত ক্লিক কৰক এই টেবে Pauling electronegativity man ionization energies Mj proti molot protom ditya arutitya ionization energies Kj per molot electronic affinities are homporke bistarito biboron dekhae. Honklisto hufale show curve button bo dekhazai. Chart tekwa boloi show curve button at click korok. A2 electronegativity atomic number বিপক্ষে হোৱা এখন চাৰ্ট হয় মই চাৰ্টখন বন্ধ কৰিম ৰেডিয়াই টেবত ক্লিক কৰক এই টেবে দেখায় কোভেলেন্ট ভেন্ডাৰওয়ালস আৰু মেটালিক ৰেডিয়াই মান সকলোবোৰ পিএমত পিএম হৈছে picometre equals to 10 to the power of -12 metres যিহেতু কাৰ্বন এটা অধাতু হয় ইয়াৰ ওচৰত মেটালিক ৰেডিয়াসৰ মান নাই মই কাৰ্বনৰ উইন্ডো বন্ধ কৰিম Periodic Table of the Elements window লৈ যোৱা যাওক Sodium buttonত ক্লিক কৰক Radii tabত ক্লিক কৰক Metallic radii মান ইয়াতে প্ৰদৰ্শিত হয় Radii tabে ionic radiiৰ এখন table দেখায় এই tableত columns হিচাপে ion, cn আৰু value আছে আমি টেবুলখন তললৈ স্ক্ৰল কৰো এই টেবুলখনে বিভিন্ন আয়নিক স্টেটস সম্পৰ্কে তথ্য দেখায় ইয়াত সোডিয়াম আছে ইয়াৰ কোঅৰ্ডিনেশন নাম্বাৰ আৰু আয়নিক ৰেডিয়াই মানবোৰ পিএমত আছে উপাদানসমূহ chromium manganese iron cobalt nickel আৰু কপাৰ এটা ডাঙৰ কমপ্লেক্স গঠন কৰিবলৈ সিহতৰ এটা প্ৰৱণতা আছে আইৰন বাটনত আমি ক্লিক কৰো ইয়াত Elemental window খুলে। Radii tabot click korok. Ionic radii table or usorot spin namere eta otirikta column ase. Spin column e iron or zutil gothonor porbonata homporke dharona die. Yat high mane spin muktok complex zot electron bur bizur hoitake. Low mane spin zura complex zot electron bur zura hoitake. মই আইৰন প্ৰাথমিক উইণ্ডো বন্ধ কৰিম জটিল গঠন সম্পৰ্কে আৰু বিস্তাৰিত এই লিংকত উপলব্ধ কাৰ্বনৰ এলিমেন্টাল উইণ্ডোত আকৌ এবাৰ ক্লিক কৰক থাৰ্মোডাইনামিক্স টেবত ক্লিক কৰক এই টেবে কাৰ্বনৰ মেল্টিং পইণ্ট আৰু বয়লিং পইণ্ট দেখায় আপুনি নিজে নিজে শো কাৰ্ভ বাটনৰ বিষয়ে চাওক মই কাৰ্বন প্ৰাথমিক উইণ্ডো বন্ধ কৰিম এতিয়া কালাৰ স্কিমস লৈ যাও ভিউ মেনু লৈ যাওক আৰু কালাৰ স্কিমস নিৰ্বাচন কৰক এটা সাব মেনু কালাৰ স্কিমসৰ তালিকাৰ সৈতে খুলে নো কালাৰসত ক্লিক কৰক সমস্ত উপাদান বুটামবোৰ গ্ৰে হৈ যায় কালাৰ স্কিমসত ক্লিক কৰক আৰু ফিজিক্যাল ষ্টেটছ নিৰ্বাচন কৰক নীলা ৰঙৰ উপাদান বুটামৰ সৈতে এটা নতুন পিৰিয়ডিক টেবুল খুলে খালি কিছু কলা ৰঙৰ বাহিৰে ওপৰত আপুনি সৰ্বনিম্ন মান হিচাপে 0ৰ হৈতে টেম্পৰেচাৰ স্কেল স্লাইডাৰ চাব পাৰিব আপুনি তলত সলিড ব্লু লিকুইড গ্ৰিন আৰু গ্যাছ ৰেডৰ ৰংবোৰ চাব পাৰিব 0 ডিগ্ৰী কেলভিনত সকলো উপাদানবোৰ পদাৰ্থ অৱস্থাত থাকে হেয়ে হেবোৰ নীলা ৰঙত প্ৰদৰ্শিত হয় তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি কৰিবলৈ স্লাইডাৰ ডাল টানি অনা যাওক লক্ষ্য কৰক যে উপাদানবোৰে সিহতৰ ফিজিকেল ষ্টেট পৰিৱৰ্তন কৰে ব্লু ৰংটো গ্ৰীন লিকুইড আৰু ৰেড গেছ ৰঙৰ দ্বাৰা প্ৰতিস্থাপিত কৰা হয় 6010 ডিগ্ৰী কেলভিনত সকলো উপাদানবোৰ বাষ্প অৱস্থালৈ পৰিৱৰ্তন হয় সমস্ত বুটামবোৰ ৰেড ৰঙলৈ পৰিৱৰ্তন হয় কিছু কিছু উপাদানবোৰ ব্লেক পটভূমিত দেখুওৱা হয় সেই টেম্পাৰেচাৰত সিহতৰ অৱস্থাটো অজ্ঞাত হয় পিছত ফেমিলি নিৰ্বাচন কৰো selected family drop down button প্ৰদৰ্শিত হয় ড্ৰপ ডাউন তালিকাত হিহতৰ সংশ্লিষ্ট ৰঙৰ হৈতে বিভিন্ন পৰিবাৰ আছে ডিফল্ট ৰূপে অল নিৰ্বাচিত হয় উপাদানৰ প্ৰতিটো ফ্যামিলি এটা নিৰ্দিষ্ট ফেমিলি ৰঙত প্ৰদৰ্শিত হয় ড্ৰপ ডাউন তালিকাত ক্লিক কৰক আৰু মেটালয়েডস নিৰ্বাচন কৰক মেটালয়েডস গ্ৰীণ ফ্যামিলি পটভূমিত ৰঙত প্ৰদৰ্শিত হয় বাকি সকলো উপাদানবোৰ ব্ল্যাক পটভূমিত প্ৰদৰ্শিত হয় কালাৰ স্কিমলৈ উভতি যাওক ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভিটি কালাৰ স্কিম নিৰ্বাচন কৰক ৰেড ৰঙৰ সৈতে থকা উপাদানসমূহৰ সৰ্বনিম্ন ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভিটি মান আছে ব্লু ৰঙৰ সৈতে থকা উপাদানসমূহৰ সৰ্বোচ্চ ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভিটি মান আছে ৰেডৰ পৰা ব্লু ৰঙলৈ তাত কিছু ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন হয় পিংক ৰঙৰ সৈতে থকা উপাদানসমূহ ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভিটি মানৰ মাজত আছে যদি কোনো তথ্য ডাটাবেছত উপলব্ধ নহয় উপাদানবোৰত এটা ব্ল্যাক পটভূমি থাকিব আমি ব্লক নিৰ্বাচন কৰো ব্লকৰ প্ৰতিটো উপাদান সমূহ দিয়া ব্লকৰ ৰঙৰ সৈতে প্ৰদৰ্শিত হ'ব S block blue P block reddish brown D block green আৰু F ব্লক পাৰ্পল আমি শিকাখিনি সংক্ষেপ কৰা যাওক এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিছো এলিমেন্টাল উইন্ডো সম্পৰ্কে বিয়ৰণ ফিজিক্যাল ফেমিলি ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভিটি আৰু ব্লকৰ কালৰ স্কিম এটা নিয়োগ হিচাপে বিচাৰক কোবাল্ট নিকেল কপাৰ আৰু অন্যান্য এলিমেন্টাল উইন্ডো বিভিন্ন family colour schemes atomic radius colour scheme তলৰ সংযোগত থকা ভিডিঅটো চাওক স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্প সাৰাংশ ইয়াতে আছে যদি আপোনাৰ বেণ্ডৱিডথ ভাল নহয় তেতিয়াহলে ইয়াক ডাউনলোড কৰিও চাব পাৰে স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্প দলটিয়ে স্পোকেন টিউটোৰিয়েলৰ সহায়েৰে কৰ্মশালা আদি অনুষ্ঠিত কৰে এটা অনলাইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলক প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰে অধিক তথ্যৰ বাবে লিখক contactspoken tutorialorg স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্প তক টু এ টিচাৰ প্ৰকল্প এটা অংগ ই ভাৰত চৰকাৰৰ MHRDৰ ICTৰ মাধ্যমেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা মিছনৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত হয় এই মিছন সম্পৰ্কত অধিক তথ্য spoken-tutorial.org/nmeict-intro hyphen এই ৱেবচাইটত পোৱা যাব এই পাটি মৌসুমী মেধি দ্বাৰা যোগদান কৰা হৈছে IIT বম্বেৰ পৰা মই অনামিকা মেধি এতিয়া আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো যোগদানৰ বাবে ধন্যবাদ